Thank you قلبي انا من الاول ما عشقتك سياح خفت نقولها لك وتنضري بنت الله آه، خفت نقولها لك وتنضري بنت الله كيفك يقف ما يتعاشر قلبك وصية صيب وبتوال اللي كيفك يقف وما يتعاشر قلبك وصية صيب وبتوال ليسونسيال موالف يا اللي ما مديش قلبي انا من الاول ما ليا خفت نقولها لك وتنضري بالطماغ خفت نقولها لك من الاولى لا حسبتك شيا تنقولها لك او تنضري بالتمام واخذ تقولها لك وتنضري بالتمام صدقيني لو كان عندك يطلع لك الشان ليسونسيال موالف تمشيات الدنيا اللي ما ملكتيش قلبي انا من الاول ما حشقتك شيا كنت نقولها لك وتمضري يا بنت اه كنت نقولها people, but أو يطيح الخيار أنا قلبي ما يسالش ياه ما يسمعش الإسبوار أنا قلبي ما يهناش ياه وانت بعيدة يا بنت النار أنا قلبي ما ينساكش ياه مهما يسمعش الإسبوار أنا قلبي ما يهناش ياه وانت بعيدة يا بنت